Bonjour, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous expliquer ce que c'est que l'harmonisation de la gamme majeure. C'est une notion qui revient souvent puisque c'est une notion très importante pour comprendre les grilles d'accords, pour mieux composer, mieux improviser, pour comprendre aussi les relations entre accords et gamme, ou accords et tonalité. L'harmonisation de la gamme majeure, qu'est-ce que c'est Alors on va commencer par définir brièvement la gamme majeure. Qu'est-ce que c'est C'est un enchaînement de... Enfin, c'est un groupe de sept notes, en fait, qui sont distantes d'intervalles qui sont bien définis. Donc, les intervalles qui définissent la gamme majeure, ce sont des intervalles de un ton, un ton, un demi-ton, un ton, un ton, un ton et un demi-ton entre chacune des notes de cette gamme. Si on commence par la note Do, qu'on va trouver ici, on décrit ces intervalles comme ça, donc un ton, un ton, un demi-ton, un ton, un ton, encore un ton, et un demi-ton. on revient sur le Do, la note de départ. Et ces notes-là, ce sont les notes Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. C'est souvent comme ça qu'on présente la gamme majeure. Ce groupe de sept notes, la gamme majeure, on peut faire plein de choses avec. On peut faire par exemple des mélodies pour improviser, mais on peut aussi construire des accords. On dit qu'on harmonise la gamme. Alors, ce qu'on fait couramment, c'est qu'on fait des accords, donc des groupes de notes qu'on va jouer en même temps, des groupes de trois notes. On appelle ça des triades. Donc on prend la première note de la gamme, par exemple, le Do, et on, joue en même temps cette note et les deux autres notes distantes d'une tierce, donc de deux notes au-dessus. Donc on saute une note à chaque fois. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, Do, Mi, Sol, on joue ces trois notes en même temps, et ça nous fait un accord. Il se trouve que c'est un accord qu'on appelle l'accord de Do majeur. Do, Mi, Sol. Si on part de Ré maintenant, ça va faire Ré, Mi, Fa, Sol, La. Ré, Fa, La. C'est un accord de Ré mineur. Et donc pour chaque note de cette gamme majeure, on va avoir un accord, on construit un accord qui contient les notes de cette gamme majeure. Donc c'est ça l'harmonisation de la gamme majeure, et pour chacune des notes de la gamme, on a un accord qui peut être soit majeur, soit mineur, en fonction des intervalles ça, c'est inhérent en fait à la, gamme majeure et aux intervalles qui la composent. Donc comme les intervalles qui constituent la gamme majeure ne changent pas, ils sont immuables, et eh bien à chaque fois, pour chaque accord de cette gamme, on a une qualité qui est définie. Donc le premier accord d'une gamme majeure, on appelle ça le degré 1, l'accord qu'on construit sur la première note de la gamme majeure, il est toujours majeur. Là on avait un Do majeur. Pour la deuxième note, donc le degré 2, c'est toujours un accord qui est mineur, comme notre Ré mineur. Pour le degré 3, ce sera un accord mineur aussi. Le degré 4, il est toujours majeur. Le degré 5, il est aussi majeur. Le degré 6, il est mineur. Et le degré 7, il est diminué, donc il est mineur avec une quinte diminuée. Et ensuite, on revient sur le premier accord, l'accord majeur. Comme je le disais, ça c'est inhérent à la structure de la gamme majeure, donc c'est tout le temps vrai. Le degré 4 d'une gamme majeure, il est toujours majeur. Si on veut jouer des positions d'accords plus courantes que celles que je viens de jouer, qui sont euh, peut-être un peu plus visuelles mais pas évidentes à jouer, euh, ça va donner ça. Do majeur, Ré mineur, Mi mineur, Fa majeur, Sol majeur, la mineur. Et le Si diminué, on le joue comme ça. Et on revient sur le Do majeur du début. Donc le plus important dans ce qu'on vient de voir, c'est la distance entre chaque accord, donc ça c'est décrit par les intervalles de la gamme majeure, un ton, un ton, un demi-ton, un ton, un ton, un ton, un demi-ton, et la qualité de chacun des degrés de la gamme. On n'a qu'à faire ça pour la gamme de La bémol majeur par exemple. Alors, l'accord de la bémol majeur, il est ici. Donc ça, c'est notre degré 1, la bémol majeur. Pour trouver les autres accords, il y a deux façons de faire, et il faut savoir faire les deux. La première, c'est de connaître les intervalles entre les douze notes de la gamme chromatique, c'est-à-dire arriver à trouver juste en réfléchissant quelles sont les notes qui sont dans la gamme de la bémol majeur. Donc la bémol c'est la première note, la deuxième note ça va être un ton au-dessus, un ton au-dessus de la bémol c'est si bémol, ensuite un ton, un ton au-dessus de si bémol c'est do, ensuite un demi-ton c'est ré bémol, mi bémol, fa, sol et la bémol. Je vais très rapidement, mais ce que ça sous-entend dans ces notions-là, c'est que c'est par exemple de savoir qu'entre si et do, il n'y a qu'un demi-ton, et entre mi et fa, il n'y a qu'un demi-ton entre le reste des notes, sol et la par exemple, il y a un ton, donc entre sol et la, il y a un sol dièse ou un la bémol. Donc ça, il faut le savoir pour arriver à calculer assez rapidement comment s'appelle la troisième note de la gamme de la bémol majeur. Quand on est guitariste, c'est pas absolument fondamental, mais dans tous les autres instruments, c'est très important, et si on est guitariste et qu'on veut dialoguer avec d'autres musiciens, parce qu'on joue avec un pianiste dans notre groupe, ou avec un chanteur, avec un saxophoniste, il eh ben, faut savoir euh, comment s'appellent les notes de la gamme, c'est préférable. La deuxième méthode, qui est possible, qu'il faut aussi savoir faire lorsqu'on est guitariste, c'est simplement de mémoriser les choses les plus importantes dont j'ai parlé, c'est les intervalles entre les accords, définis par la gamme majeure, et les qualités des degrés de la gamme, de chacun de ces accords. Donc, on a un accord majeur, notre degré 1 de la gamme de la, bémol majeure, L'accord d'après, on sait qu'il est mineur, puisque c'est le degré 2, et on sait qu'il est un ton plus aigu. La bémol, je monte d'un ton, donc de deux demi-tons, et je fais un accord mineur. Il se trouve que c'est un si bémol mineur. C'est mieux de le savoir, mais vous n'êtes pas obligé de le savoir. Ensuite, je monte d'un ton, encore un accord mineur, puisque le degré 3 il est mineur, dans une gamme majeure. Ensuite, je monte d'un demi-ton, et je joue un accord majeur. Ensuite, un ton et un accord majeur. Donc là, on est sur le mi bémol majeur, le degré 5 de la gamme. Ensuite, ensuite je monte d'un ton et un accord mineur. Alors, je vais peut-être changer. Donc là, je suis sur Fa mineur, hein, le degré 6. Je vais passer ici. Ensuite, le degré 7, qui est diminué, et le degré 1. Ce que je viens d'expliquer, c'est extrêmement important, bah, déjà à comprendre et ensuite à mémoriser. Il faut savoir très rapidement si le degré 6 d'une gamme majeure, il est majeur ou mineur, est-ce qu'il est diminué, parce que ça vous aidera en fait à, lorsque vous avez une suite d'accords, ça vous aidera à comprendre quels sont les accords qui sont dans la même gamme et donc quelle gamme par exemple vous pourrez utiliser pour composer ou pour improviser sur cet enchaînement d'accords. Donc c'est vraiment extrêmement utile, ça permet de comprendre comment la musique est construite en fait, hein, comment l'harmonie ou les enchaînements d'accords sont construits. Donc c'est vraiment fondamental si vous voulez comprendre la musique. Si vous jouez des musiques où les accords sont couramment joués euh, avec quatre sons, donc avec une septième, en jazz par exemple, mais dans pas mal d'autres styles de musique, ça peut être en musique classique, en bossa, dans plein d'autres styles, euh, donc on joue pas uniquement trois notes par accord, mais quatre notes. Donc on va faire Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. On continue, donc on rajoute une quatrième note, et à chaque fois on saute d'une tierce pour construire les accords. On n'est pas obligé, mais ça, ça fait partie de ce qu'on appelle l'harmonie en tierce. C'est euh, enfin c'est très courant en fait, on peut aussi faire des accords en quarte, mais restons sur l'harmonie en tierce. Donc, les qualités de chaque accord de la gamme, il faudra les mémoriser avec cette septième, qui peut être majeure ou mineure. Donc ça fait d'autres combinaisons possibles de tierces, quintes et septièmes qui font d'autres qualités d'accords. Donc, je vous donne ces infos. Si vous êtes en Do majeur, euh, le degré 1, il est maj7. Donc avec une septième majeure. Le degré 2, il est mineur 7. Le degré 3 aussi. Le degré 4, il est maj7. Le degré 5, il est 7 avec une septième mineure. Le degré 6, il est mineur 7. Et le degré 7, il est mineur 7 bémol 5. Donc diminué avec une septième mineure. Et on revient sur le degré 1 maj 7. J'espère que ces explications vous auront permis d'y voir plus clair sur ce sujet. C'est pas évident, c'est assez compliqué lorsqu'on n'est pas habitué à, à calculer des intervalles, à mémoriser des qualités d'accords, à essayer de les faire sonner sur la guitare. Il y a pas mal de vidéos annexes et de pages aussi, il y a beaucoup de pages sur mon site Guitare Improvisation dans lesquelles je parle de sujets puisque c'est un sujet vraiment important. Moi personnellement, quand j'ai découvert ça, c'était au début de mon apprentissage de la guitare, j'ai vraiment, euh, compris plein de choses et j'ai compris en fait les enchaînements d'accords que je jouais souvent dans les chansons. Donc j'ai compris comment ces, morceaux étaient construits et ça m'a permis de comprendre plein de choses. Donc c'est vraiment important. Il y a aussi un exercice, enfin il y a un fichier PDF en fait, qui est téléchargeable directement dans la description de cette vidéo, qui contient des exercices que je vous conseille de faire pour vous entraîner à calculer des distances de notes, des qualités d'accords et à déduire aussi des tonalités. Voilà, je vous invite à le télécharger.